Bienvenido a Giri Giri Brock. Ya es Navidad. como es Navidad he comprado este libro de cuentos navideños. ¿Y qué cuentos tiene este libro? No lo sé, ¿quieres que lo veamos juntos? Sí, sí, sí, vamos. <laughs> ¿Quién eres? Soy el fantasma de las navidades pasadas. He venido para enseñarte tu pasado. <laughs> ¡Nada! ¡Chocolate! ¡Dame! ¡Wasabi de! ¡Gaman shinasai! Mm, mm, mm, ¡Wasabi! ない私はあなたのお母さんですうこと聞きなさいうるさいでチャールズ・ディケンス。No lo conozco. No, es muy famoso. hay cuentos de Navidad? Mm, creo que no. Oh, ¿y ¿Qué es típico en Navidad en Japón? A ver, en Japón, en Nochebuena, eh, cenamos Kentucky Fried Chicken y comemos tarta de Navidad. ¿Kentucky Fried Chicken? Sí. ¿Por qué? Uy, no lo sé. <laughs> Pero en Nochebuena, Kentucky Fried Chicken es muy, muy, muy ocupado. Entonces es mejor uh, reservar Kentucky Fried Chicken más o menos hace una semana antes de Navidad. Y sabes de Candle Sandals, muñeco de Candle Sandals, siempre va a ser con Papá Noel. Ah. muy interesante. Y de tarta de Navidad, es de tarta normal, pero encima de esa tarta hay muñeco de Papá Noel y muñeco de nieve. Y muy, muy bueno. Aunque convenience lo puedes comprar. Sí. Pero en España no coméis tarta de Navidad, ¿no? No, en España por Nochebuena lo normal es reunirse con la familia para cenar eh, marisco, carne o sopa. Interesante. Mm. ¿Sabes en Navidad no, normalmente no estás con familia, no, Normalmente estás con tus amigos o tu pareja. Mm. ¿Y sabes una cosa interesante? ¿Qué? <laughs> Antes, ah, ¿sabes? En, ah, en Japón, ¿Sí? noche vieja, los hoteles, incluso los hoteles están llenos, súper ¿Por qué? <laughs> no sé por qué es verdad o no, pero en en, en una clase de Estados Unidos. <laughs> Mi profesor ha dicho a ah, Navidad es el Día Nacional de Sexo en Japón. <laughs> no sé es verdad o no, pero estaba en el libro y por eso es tan lleno <laughs> Entonces Papá Noel no va a venir. Sí, sí, Japón. Papá Noel va a venir. Mm. Pero no tenemos reyes ¿no? sí, es verdad. Los niños de España son muy afortunados porque tienen Papá Noel y Reyes. ¡Qué suerte! Sí, eso es ah. verdad. Pero ¿sabes? Los niños que se portan mal van a recibir carbón. ¿Carbón? Sí, ¿Carbón, carbón. de verdad? <laughs> Bueno, carbón de azúcar. Ah. <laughs> muy interesante, eso, pobre. Sí, pobre. ¿Tú quién eres? ¡Wow! Ah, ah. Soy el fantasma de las navidades presentes. Voy a enseñarte cómo eres. quiero preguntar una cosa. Dime. En España, Papá Noel va a traer los regalos y poner los regalos debajo del árbol de Navidad, ¿no? Sí, correcto. Pero en Japón, ¿sabes? Papá Noel va a traer los regalos y poner en almohada mientras estás durmiendo. Muy interesante. Sí, muy diferente. Aquí en España, además de Papá Noel, en Cataluña va a bajar el cagatío para ver a los niños. ¿Cagatío? Sí, cagatío. Kagase. ¿Sabes cagatío en japonés? Significa un show Sí. <laughs> ¿Y qué, es cagatío? Tío que caga, ¿no? Sí, tío que caga. <laughs> no. Eh, cagatío es un tronco mágico que baja de la montaña cada año, el día 26 de diciembre, para ver a los niños. Y los niños lo maltratan a palos. <laughs> ¿Maltratan? Sí, lo maltratan a palos y entonces cada tío se va a cagar de miedo y va a cagar regalos. Entonces los niños levantan la manta y descubren los regalos. Qué raro. Interesante, pero raro, raro. Muy raro, ¿no? Sí. Eh, no al maltrato animal. parece que ha cagado. ¿Cagado? ¿Cagado? ¡Wow! Ah, sí, he visto unas cosas en casa de tu madre que yo quiero preguntar. Encima de Tere había unos muñecos, unos muñecos y he visto una Ah, vale, en el mueble, sí. Eso es una representación del pesebre, eso es... sí, ese es el pesebre, la representación de el nacimiento de Jesús. Es cuando los reyes magos van a traerle los regalos. Es muy interesante porque en Japón no existe. si en España Navidad es muy religiosa, fiesta religiosa. Sí, es una fiesta religiosa. Sí, pero en Japón es eh, Navidad es un evento comercial. Un evento comercial. Sí. Entonces, eh, todas personas tienen que trabajar en Navidad y todas las tiendas están abiertas. Sí, aquí en España el día de Navidad no, pero los días antes la gente tiene que trabajar muchísimo. Los centros comerciales están abiertos <laughs> casi hasta última hora y los mercados de Navidad, todo el mundo está vendiendo muchísimas cosas de Navidad. Me gusta mucho el mercado de Navidad. Sí, Porque puedes encontrar muchas cosas kawaii. Pero una cosa picurí es, eh, ellos están vendiendo, estaba vendiendo ¿Sos? ¿Pollo o qué Ah, pavo. Pavo. Sí. Pavo vivo. Sí, para Navidad se come pavo, sí. Se Pero muy fresco. Sí, sí. ¿Un fantasma? Sí. de las navidades futuras. Y voy a enseñarte tu futuro como sigas así. Me encanta ser así. Tengo que cambiar. Voy a cambiar. Cariño, toma, toma, toma. ¿Puedo? Sí, sí. Gracias. No, no, toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. toma, toma, toma. Oh, ahí. pues ya va siendo hora de que me vuelva para la montaña, que tengo la espalda hecha unos zorros y el culo como la bandera de Japón de cagar tantos regalos. ¡Hala! ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós! Dale a like si te gusta este, este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fins Matane! soy yo, tu marido. Cariño, ¿qué pasa en el escarbo? sí, de todos los disgustos que me das tú y Rin.